punya kejadian naon benar nangka badranaya sorry lurah Semar kuda Australia kuda Pawana di mana wa juragan jatuh biasanyahan jempa saya jempa ya kejadian naon atau ba bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atau lawan lain kera kerang kedut jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atau lawan bannerar nangka nah arehihi <laughs> naon onak, ah? dengekeun di sia aya suara naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi ah tong bodor sih mun nyari Oh, oh. Jadi ketahuan. <laughs> Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodoloan. Oh, oh. <laughs> Kau yang serikan goblok. nya bayi kurang gigi hmm. lain bangsa naon Kaki bisa jadi bangsa kali jati mere hmm. lain bangsa atau utama urang makhluk naun karena Rio Jabri eh, kadangnya yang dikriting hayang di Boroman bohong Alah karunya dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah atuh penak sarang sarang syagami ras agama Islam lelararas itu ah, percaya nah banyak Islam make ikatnyamah agama Islam jilbabwuh makemak gamisuh gemulnya kalian Han gemorblo Hai gemor mah di mana orang boga permen tadi di gemor ngoblok eh, di ge para kejualan mau I tanyaken tanya ngaran Sy kekasih Radencep kuta dijanawatiko konangan Suriah di laga belekokk Symidin Republik Indonesia diyaaba nepi kamurokke punya suhumaksimum 35 derajat Celcius gitu cerita <laughs> aduh <laughs> bener agama Islam aneh salat di manalama bener agama Islam man salat di mana di gereja tapi ho bener eh. masjid belegu yanyajid <laughs> Sy manehnyebutlah lain Katulah Katolik hmm. maneh agama naon Islam Ch lamun bener sileng agama Islam diuji buddewek siapaapa rukun Islam ayat 5 ditanya rukun Islam deh aya 5 hiji syahadat dua salat tilu jakat obat puasa 5 mu Hajikawasa di jalanankur yang mananya genep Dekma ah lain Islam aduh agama Sy boah-boah man anukun nabi paling akhir <laughs> Ahmad Sy <laughs> eh. Ahmad bag Qu Abgama anu ngakupanghir rukun Islam aya genep oh, syahadat salat jakat puasa lima mu hajibun kawasa di jalana genap baliki ti na ngaja do itu imah teboga baraya teboga balik Deinya Allah Tongeh mana TKW Boga di Arabrah mening balik de dia di lebur u balik deh Ka Imah di dia panur nabi gitu rumahku adalah surgaku Hai tapi ho oh, nah tercatatnya tapinda benertete cua mana Islam air Islam 7 Nah jadilah tapi make baliknya make kapal punya narek lempang ti pai atau meti lalap di laut oke tapi huh aduh man ngomong-naun paling ja tidak lupa kap dan lempang mau orang ce shows cara tapi bener <laughs> punya Nah lamun ku melangtik ko tapion narik nyaring kurangrang eh, teh sabab ayaah burang aya puting man? Oh. ayo kapongkek sosia-sia ayo eh. kayak itu gerakan timbangan eh. hebat eh. kangyakilat ngebubutai itu Eh, ak murin anu disebut gerakan bangkong sappinrong tapi lingas mu alus pisanmah gerakan ajo gedang hmm. ah, kedasaran pun bojo sing minta gerakan aneh naon poeta. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tak. Ya Allah. Tuh, weh, hai. Abdi yang tuh, weh. Wah. Well, ya tetap yang gak terduduk. Terduduk. Iya. Aduh. Alah. Eh. Alah. Aduh. Mm. Ter. aduhing wang kedua biwir nyerigala mm, aduh aduh mm. Mm. punyaji <laughs> tuh kejadian spektakuler juragatotriaduh tanah gaje luar biasamuning rakitan kuda pepasangan Kakaraun juragatot Banglia raja kilat Bara adalahnya aja teh rasajar kilat Bara Wah memang kera keraku kau tajian tapi rasa clean kilatra so baru karena kira tuh merekaempattan kilat Bajara Panca beraja, Panca beraja, Panca beraja, Panca beraja, Panca beraja, Woi, Panca beraja, Walah, Panca oh Ah, ah, ah, ah sesa. Bida-bida teuing sia teh goblok. Ngerakeun dina taku ka aing teh. ngusana ngusana, Ampun. Alah. Da yplo ka aing tesudi na jestering.